哎呀哎呀哎呀哎呀哎呀！双个双个双个的双个的要，双完高的喏，别的的别的的，别的的，高的都瞄，高的都瞄。啊，这个艰难哟。哎，我这种，哎，我这种，哎，我这种，哎，我这种，哎，我这种，拉高要，今天的拉比。今天的拉比。要。啊。 တော်ရဲ့လီယိုလီယိုလီယိုတပင်လည်းအိမ်နာတိတာအေးလီယိုတပင်ကိုလည်းအိမ်နာလီယိုအိမ်ကျွန်တော်အိမ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဟိုဘက်ဒီဘက်အိမ်နာရှေ့အိမ်နာဟောဟောဟောဟောဘလို့ရဘလို့ရအဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဟောเฮ้ยไปอะซะเสียได้ดิไม่ใส่หมู wenu ya masai mu wenu jao sa ko ate ku janye ate jan lo de ai wenu wa phi twin ma lo ai lo mo ju na de ba sa de sa de masai wenu wenu window window ကြောင် window ကြောင်ဗျာကြီး window window ဘယ်မရှိအောင်ဟုတ်လားနိုင်အော်ဒီတော့ဒီတော့ပြလာလို့နောက်ကနေဒီ no way no way ညာရွေး ဟာဆောက်လို့ကောင်းနေပြီဆိုဖြစ်ပြီဟာရရအာပြန်ဆွဲရတာမလွယ်ဘူးအော်အတီးကျွန်တော်အတီးဒီကောဒီကောဒီကောဒီကောရောင်းဒီကောရောင်းတာဒီကောရောင်းနေတာအောင်မရှိသေးကျွန်တော်တီးကျွန်တော်မရှိရလေဒီကောဝါရှိဒီကောဝါရှိဒီကောဝါရှိဒီကောဝါရှိတယ် အဲ့တော့အာအေးကတလည်းပဲပါပဲလမ်းလမ်းတော့လမ်းလေမင်းကိုကြီးအောင်းတော့ခေါ်လိုက်တော့အောင်းတော့ခေါ်လိုက်တော့ဟဲ့လားအခုတကားကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုကလည်းဘယ်လိုပဲလမ်းပြတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်တာမသိမှတ်တာလုံးမှတ်တာဟုတ်နာမအေးနာမအေးနဲ့ပြန်အေးပြီဟောင်းမမောက်တယ် 哎呀呀呀呀！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢！不枪满了，不枪满了，拿包拿包。行。来来来，阿毛拿，阿毛拿，阿毛拿，阿毛拿，阿毛拿，阿毛拿。拿毛掉的，拿毛掉的。 Para mire na kahit yung kuya eh. Help! Ay, dito to kon dito kon dito. 哎，空先来哦，先来先来，阿伯先来。你不要哎，你不要哎。Mark the location. 哎呀，你挂哦，拖的，拖的，哎我哎哇，你我边呢，你呢我。

โอเคဗျာအကုန်ရိတ်တယ်အကုန်ရိတ်မှာအကုန်ရိတ်မှာအကုန်ရိတ်သိမ်းမဲ့ဘေးလာအကုန်ရိတ်သိမ်းမဲ့အကုန်ရိတ်သိမ်းမဲ့ဘေး Bien, bien, bien. ဒိုးမယ်လီယွန်ဒိုးမယ်လီယွန်ဒိုးမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောအေးအများကြီးဟောဟောလည်းကားရောဟုတ်တယ်ကားရော Hop ka sha ပေးလိုက်အောင်မဖလက်ဖလက်ရှိမှာဖလက်ဒီကူတော့ Fred, Fred, Fred တော့လေ Fred တော့လေကိုနေအိမ်မှာလားမသိဘူးတဲအိမ်မှာအိမ်မှာနော်အဲ့အိမ်မှာနော်စိမ့်ပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အိအဲ့မ်မှာမှာလားမသိဘူး 好的好的，去嘛去嘛去嘛！现在家人，走。哎，彭姐来，你给大哪里哪里进来？哪里？哪里去啊？哎没你那什么你那什么哎呀，没别的呀。 ဒီနောက်မှာရှိဒီနောက်မှာရှိလာလာလာအေးဘေးအဲ့နောက်မှာအဲ့နောက်မှာခြေနံကြားလာလို့ဒီပါဒီပါဒီပါအော်ဘယ်လိုကွာအောင်တစ်စက်ပဲကျန်တော့ပြန်အိန်းတာအေးဘေးရောကျော်ဘေးပူစီဝါကျွန်တော်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကြော်သွားတာမမြင်ဘူး ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကြော်သွားတာမမြင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကြော်သွားတာအေးနဲ့လာလာလာအေးနဲ့လာ okay okay ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကွာဘလို့တော့ပူစီနေလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်မကန်လိုက်ဘယ်ဘယ်အဲ့ရပြောအဲ့တိုင်းမှာရှူးရှူးရှူးနဲ့ကြားနေရအဲ့ကြောင့်ငါမကြားဘူးငါမကြားဘူးအဲ့နောက်မှာလာပြီတကယ်ဟုတ်ဘာကြီးမီးပြတ်သွားရင်တင်တာမီးပြတ်မီးပြတ်တာမဟုတ်ဘူးပဲ window window window error အဲ့ဒါကြော်ဝါချမယ်အမားချလိုက်မယ်ရော့အမားမားချကြတယ် လျက်စကားတော့မပြီးတော့ဘူးပါစီပေးအမကင်လိုက်မယ်လို့ကြောက်ပြီလို့ဒီဒီစကားတော့မပြီးတော့ဘူးဒီဘက်ဖလက်ကန်တက်တယ်နော်ဒီလူချင်းတွေ location ကြောက်ကျွဲကျွဲလူခိုင်းအောင်အတိုင်းနိုင်မယ်ကျွဲကျွဲကျွဲလူခိုင်းအောင်မဟုတ်ဘူးတွေ့တာကျွဲအောင်ဝါသနာပါတာဒီကအလွေတော့ကောကျွဲဘူးဘာမှမမြင်ဘူးဟာလာကျွန်တော်ကလည်းအလွေတော့မှာအလွေတော့မှာကျွဲတော့မှာဆန်းဆန်းတော့ကျွဲတော့ဟုတ်တယ်နောက်လို့မရအောင်မကျွန်တော်ပဲလက်ရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပဲလက်ရတယ်မလဲဘူးမလဲဘူးမလဲဘူးမလဲဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါတကယ်ပြောမင်းလူရဲ့နေရာမှာမင်းတော့ဘူးမှမကျွဲဘူး Đây là cứ về cứ về là cứ về là đừng gọi đừng gọi đừng gọi. Cá cá chơi bị lẹo rồi cá cá. Ô đây cá cá chơi ném một ghi ném một ghi chứ mà là. À nó. À là cú quá. Ý bị quá. Đây mà kia này mà kia này mà kia này đi mà kia này đi mà kia kia kia. Healing healing smoke smoke. No no no no no. La la la la la la la la la. Hold la hold la. အာဒီကောင်လည်းကားလည်းတုတ်ပြီဘရိုနမိုနမိုကနီစီးမလားကောနဆက်ကောနဆက်ပဲစီးပါဘောကောနဆက်မိုက်နမိုကနီကမင်းနမိုကနီ15စီးတော့မှမင်းဒီကားတစ်စီးရပါမယ်အပြင်ပါအဲကားစီးလိုက်မလိုက်မကောနကားလည်းတုတ်သွားပြီလိုက်မလိုက်မလာလာလာလာလာလာလာလာတုတ်တုတ်တုတ်တုတ်အပိနေပြာကျေးဇူးပါဟောပွားအလိုကျွဲဆိုလို့အတန်းလေးတမလေးတနေ့ပြကြအောင်နော်ကျွန်တော်ခုန live stream လေးက ဝင်းတို့အဲ့ဒါတက်ပြီးမနေ့ကလိုဖြစ်သွားတာဗျာအာကျွန်တော်မနေ့ကဝင်းတို့ဝင်းတို့ဝင်းတို့ပြန်ပြီးတော့မယ်အစားဆုံးပြန်ပြီးမယ်ကိုပြန်ပြက်ကိုပြန်ထောင်းမယ်ကိုပြန်ကိုကိုပြန်ထောင်းရမှာအဲ့တဘောပါပဲဒီ OBS စက်တင်ပြန်ချင်ရမယ်ဒါပါပဲဒါဘာဘာဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ရှိပါရှိပါရှိပါ Window level ဖြစ်သွားတာ Window level update တွားတင်လိုက်တာကျွန်တော်က Window 10ကောင်းပါပါတေးပါကောင်းပါရိုးရိုး up ရိုးရိုးတောင်း update မှတ်တာဘယ်ဟုတ်မလဲ Window level ဖြစ်သွားဒီဒီကောင်းပါ Watch out Okay okay တေးကောင်းပါပဲ Velo, velo, velo, velo, velo. Đi lên chả là ai còn. Anh chết mà nó ai còn. Mí lòng, mí lòng này còn mí lòng này đi. Ông nó, ông nó, ông nó. Ông mà nó còn tên là gì? Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời. Anh là bao chưa, bao chưa, bao chưa, bao chưa. စ်နာကိုပြောညီတို့ဖြစ်ချင်တာကိုပြောလူချင်တာဖြည့်ဆည်းပြင်မယ်ကိုတကာကြီးတို့ဟာလားဟာလားဗီယက်နမ်နေဗီယက်နမ်နေပုံပုံပုံပုံ တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ကောင်ကပြစ်ပေးတာလေအေးကြည့်ကြည့်နေဒါပဲလေခုနကပွဲချောတော့တယောက်အလားလေးချိတ်ပြီးတော့ဗျာအဲ့လိုကိုပြေချက်ထစ်သွားတယ်ဟာလာကိုလည်းကြောင့်မင်းတို့ပြန်တင်ပြီတင်ရောသိလားကျွန်တော်ကမဟုတ်ဒီကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘာလို့မတင်နေသိလားဒါပြတ်ပျောက်သွားရင်မှန်တာကြောင့်ဟိုတကားဖြစ်ပြီးဂျိုင်းမှာလေ၄ခိုင်းတော့မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဘာပြန်မဖြစ်တော့ပြန်ဖြစ်တော့မနေ့ကမှပြန်ဖြစ်တာကွာဟိုကျွန်တော်ကဝင်းတို့ပြန်တင်ရရင်ဒီကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ OBS setting တွေပြန်ချင်ရမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကင်မရာတွေဝက်ကန်တွေပါကြီးကင်မရာတွေကျွန်တော်မျက်နှာကြီးကင်မရာတွေပါကြီးပြန်ချင်ရမှာအကုန်လုံး stream ဖို့အဲ့ဒါ အဲ့ဒါကိုစောက်တာကျွန်တော်ကထောင်းရတာမကြောက်ထောင်းတာအေးဆေးပဲပတ်ကြည့်ထောင်းမယ်ဟဲ့လားဘာညာဘာထောင်းတာခဏတနိုင်တနိုင်တနိုင်တော့စောက်လိုက်ရတယ်ဗျာတိတာဒီကအဲ့ဒါပြန်ချင်ရမှာမချင်ရင်တော့အာမခုတော့တင်မရတော့မရတော့ဘူးနှစ်ရက်ရှိစက်တိုက်တွေ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် Windows 11ကိုတင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာတိတာ Windows 10ကိုပဲ update လုပ်တာအဲ့ Windows 11ဖြစ်သွားတယ်လက်ပွင့်ဒီလိုဟိုတော့ချင်းနေတော့မယ်လေကာစီမလား မကလာရန်ကြီးဗျာမစီးပါနဲ့ကာကြီးကမကောင်းပါဘူးကားမစီးပါနဲ့ဒီကိုလာစီးမရှိမရှိဘူးလားကြောက်ကျွတ်ကျွတ်စီကကျွတ်စီကကျွတ်ကျွတ်နာလားဆက်ပေါ်လာပြီမင်းတို့ရှယ်တာပေါ့ flap flap flap တို့ရှယ်မပေါ်သေးပါဘူးလို့မင်းတို့ရေစင်တော့လေးတော့ပေါ်ရင်နော် public နဲ့ရှယ်လိုက်ပါတို့ပတ်ချီပြူပြီးရှယ်လိုက်ရပါတယ်နော်ရှယ်တာပေါ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရှင်အသက်နဲ့လက်မလေးမနေ့ကလည်းနှိပ်ပေးကြအောင်နော် brother တို့ရေကျွန်တော်ကြည့်ရလူ1.7ကမှာကျွန်တော် real လေးရ1.4ကပဲရှိတယ်ကျွန်တော် သဲလေးနှိပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဘာသာလို့ကြီးဒီဘက်အသဲလေးနှမျောနေရေလုပါဦးဒီဘက်ကြီးလက်မလေးအသဲမနှိပ်ချင်လက်မလေးနှိပ်လက်မနှိပ်ချင်ဝိုးနှိပ်တိုက်တာနှိပ်ဟဲ့လားကျွန်တော် reaction လေးလုပါဦးဘာသာလို့ဖြီးဖြီးအဲ့ဒါတာကီကိုလက်ကားစပို့တာလားတကယ်ပြောအသဲလေးနှိပ် reaction လေး share share ရာကျွန်တော်တကယ်နော်ကျွန်တော်မှာစတားလေးပြင်တော့ကျွန်တော်ဆိုကြဘာမှလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်တကယ်ပြောစတားရဲ့ဘိုင်ဘလိုချူချားလို့တကယ်ပြောရလည်းမရဘူးပေးချင် ဘာမရဘူးဖေး face facebook ကနေဘာမရဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြေးရမရတော့ဘူးလစ်သွားပြီအာကြီးတို့အာကြပြီကြပြီဖလဲအိမ်သားမှာထင်တယ်ဟုတ်ပါဆွေးကောက်တွေလုတ်ခဲ့တာကြိုကျေးဇူးတွေဘယ်ပြင်လဲနှစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ဖုန်နေတာနှစ်ဖွဲ့ဖုန်နေတာအဲချစ်သိတယ်ချစ်သိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘောဖုန်လားဒီဘောဖုန်မယ်ဒီဘောဖုန်မယ်โอเคโอเคဒီနားမှာရမယ်ဒီနားမှာရမယ်အော်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်အလားဆွဲမယ်အလားအလားအလားခလာခလာခလာအလားလေးဆွဲနေရောမလားတလားမဆွဲနဲ့မဆွဲ 变红还是别红？变多了，不容易了。变红，别让人变红。么么么啊啊啊啊啊！攻啊攻啊攻！哎呀！妈的，来点！妈的，妈的，来点！妈的，来点！妈的，来点！ဒီကောင်မြင်မြုပ်နေတော့ 哎哎呀哎呀哎呀哎呀！三个三个三个的三个的呀！三万高的喏，别的的别的的，别的的，高的都秒，高的都秒。哎呀！李伟李伟，什么的给什么的给买，什什什什么的给买，这什么的给买。给没给没给没。好。搞，有那搞出来没有？啊，这个艰难有。 အောင်တိတော့မအောင်တိတော့မအောင်တိတော့မအောင်တိတော့မအောင်တိတော့လာပါဦးရောက်ချင်းနေနဲ့လာပြီချင်းနေမှာတက်လာပြီရောက်ဟာဟာ grocer နဲ့မှာဖုတ်တာမရောက်မရောက်ဘူးကိုတိကိုဗီယက်နမ်နဲ့ဗီယက်နမ်ဆိုတတိယဟက်ကာများနေဗီယက်နမ်နေစမန်ကျန်နေဒီတကယ်ကျန်စက်ဖုတ်စက်ဖုတ်လဲတွက်လို့မရဘူးရောက် Otte ấy này à Otte ấy là luôn Cái à soi sẽ cái gì này rồi Ông bà ông bà la lên chứ Thế luôn Chế khúc đi mà ít chả thì khu chế đi Bị lũ đi ghế tay mà son này rồi Thế này Nó đi ghế tay mà son này luôn này này 哎呀，啊，出来家了。嗯，后来比啦。 ထွက်လိုက်ပြီထွက်လိုက်ပြီဟုတ်တယ်ပြေးချင်တာတော်တော်ပြေးကြည့်လိုက်ပါဆက်ပြတာကီယာဖုံဖုံရေရှင်ပြကျေးဇူးပါဆက်ပြတာလို့အဘွားဖုံဖုံအဝပေးဖုံဖုံအဝပေးဖုံဖုံမြဲနေရှေ့อ่ะတော့ဖို့ကောင်းလိုက်တဲ့ကုတ်တယ်ဒီကကျွန်တော်ပြန်ထွက်ရေးမြောက်တော့ကုတ်တယ်ဆောင်းကောင်းအင်းအင်းတစ်ပုတ်ခါငါလို့ဟောဟောဟောဟောဟောဟောဟေးရယ် လီယိုလီယိုလီယိုတပင်လည်းအိမ်တာတိတာအေးလီယိုတပင်ကိုလည်းအိမ်တာဘီယိုအိမ်ကျွန်တော်အိမ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဟိုဘက်ဒီဘက်အိမ်တာရှေ့အိမ်တာဟောဟောဟောဟောဘလိုရဘလိုရအဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်အဲ့တော့တော်တော်လိုးတယ်မြ80ထိရမြကျွန်တော်လက်ပြတာ80ထိရမြကျွန်တော်လက်ရရ90ထိရမြလားအပါကြီးတော့ဟာ အဲ့တော့ဟာပြစ်တာဟောဟာချစ်တမိန်ပြစ်လိုက်ဒီဘက်တမိန်ပြစ်လိုက်တယ်လီအိုးဟိုလာမင်းနှကောင်လုံးပြစ်တာနှကောင်လုံးပြစ်တာနှကောင်လုံးပြစ်တာလီကိုနှစ်ခုပြစ်တာလီဟိုလည်းပြလီဟိုလည်းပြကြောက်လည်းပြတီတီတီအာဘာလို့ဟာဟုတ်ဘူးဆရာဆရာဟာရဟာရဘာလဲဘာလို့ဘာလို့တလက်ကြဘာလို့လေလေလေလေလေတော့လေတော့